Eh, hvorfor tror du studenter eh, bruker plagiat i oppgaver og innleveringer og eksamener? Jeg tror det er enten fordi at eh, de er late, eller så er det fordi at oppgaven er såpass vanskelig at de ikke greier å på en måte finne noe på egen hånd. det er lettere å bruke informasjon andre kanskje har skrevet. For da har man svarene på en måte rett foran seg. Slipper man å tenke sjøl, regner jeg med. det er lettere uh, de, de, tar i bruk noen andre sin arbeid. Um, ja. Det er fordi de er late å arbeide selv. Why do you think students plagiarize? Because it's easy. Because you, most people procrastinate anyway, so you leave it to the last minute, then it's just something to get the assignment done and hand it in as, and hopefully get some marks for it anyway, because most people are just looking to pass. Kanskje litt mangel på tid, at det er stress for dem, og at de ikke klarer å prestere så godt de ønsker, og at de ikke helt får til, strekker til. Det er kanskje den letteste løsninga for dem, selv om det er veldig dumt. <laughs> Nei, det er vanskelig å si, men kanskje det er utfordringer når de holder på med oppgaven, eh, som gjør at, eh, at de griper til andre sitt arbeid. Lettvint løsning når man eh, merker presset. Jeg vil anta at det er det som er grunnen. Ønsket om å heve seg når man ser at man ikke har det grunnlaget man trenger for å gjøre det. Hvorfor tror du studenter tyr til plagiat i innleveringsoppgaver og eksamener? Nei, Det kan jo godt hende at de kanskje ikke jobber godt nok med det de skal gjøre. Eh, kanskje de ikke kan ha lært seg det de skal det studere. Og så er det enklere å da bare kopiere noe som allerede er brukt. Sløv, dårlig tid i festing, tror jeg. De er ikke eh, De vil bare få godkjent og tenke ja, ja, jeg klarer det til eksamen uansett. Kan jeg heller bare lese det andre har skrevet, og så tror jeg det. Det er det de tenker.